කවුරුත් දන්න කෙනෙක්නේ ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ කියලා කියන්නේ. දන්නවද? කවුද? Cristiano Ronaldo? ඔව්. Cristiano Ronaldo. ඒ පිළියන්දලෙන ක්‍රිස්ටියානෝ නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. <laughs> ඒ අර වල ගෙවල් පැත්තේ ක්‍රිස්ටියානෝ අපේ ගෙවල් දෙකට තුර හයින් එක්කෙනෙක් ක්‍රිස්ටියානෝ අනිත් එක්කෙනා රොනාල්ඩෝ. ඒ උන් දෙන්න ගන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ. දෙන්න නම් මෙලෝ වැඩන්නේ. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ කව දන්නවගේ කියන හැටි විතර. අපි හොන්දන්නේ ඒ දෙන්නා. රොනල්ඩෝ කියලා කියන්නේ හරි සූප්පුව කටේ ගහගෙන ඉන්න ළමයා ඉඳන් දන්න කියන මිනිස්සෙක් හරිද? මම සූප්පුව කටේ ගහන්නේ නේ. <laughs> හරි හරිද මොකද සීන් එක? සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක රොනල්ඩෝ එයාම තියලා තිබ්බ වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් බ්‍රේක් කරනවා. අයියෝ හරි කැත වැඩක් නේ නේද? එයාම තියලා එයාම රෙකෝඩ් එක බ්‍රේක් කරනවා කියන්නේ. මං කියන තව කාට හරි chance එකක් දෙන්න. ඕක බ්‍රේක් කරන්න ඕන නම් බං නොතියන්න තිබ්බනේ කලින්. මොකටද කලින් තිබ්බනේ ඒක? මට දෙයියනේ. එහෙනම් අවුල් වැඩ ආ කොච්චරනත් කවුරු කළා වුණා. ඉතින් ඉතින් දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ලෝකයේ වැඩිම ගෝල සංඛ්‍යාව. ගෝල 111ක්. හ්ම් එකසිය එකොළහක් ගල් ගෝල එකසිය කොලක් යාම තියල් තිබ ලෝක වැඩිම ගොල් සංකාව එකසිය දහයක් විදිහට ඊට එකකට කලින් පස්සේ එකම බ්‍රේක් කරලා එකසිය කොළහක් වාර්තා කරනවා තියෙනවා වාව් වකෙන බබ මං එහෙ ඉන්නකොටත් මගේ ගොඩක් ඔය යාළුවෝ අපි ඉතින් ඔය යනවනේ මැචස් බලන්න යනවා ක්ලබ් වල එහෙම තියෙන ඒවාට යනවනේ අපි. ඔව්. ගොඩක් ළඟින් ආශ්‍රය කරපු කට්ටියත් හිටියා. ආ ආ. හැබැයි කාටවත් මේ ඔව්. ඇයි? නෑ හරි හරි. ඒ කාටවත් රොනල්ඩෝගේ මේ මේත්තෙන්ට ලං වෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නෑ. එයාම මිට ටික වෙලාවට කලින් තියලා තිබ්බ ගෝල 110ක් දාලා වැඩිම ගෝල සංඛ්‍යාව කියලා රෙකෝඩ් එක. දැන් තප්පර ගන්න කලින් එයා ඒක බ්‍රේක් කරනවා 111ක් බවට වාර්තා කරනවා. කත් මාර ගේමක් තෝරා නේද බබා? ඔන්න බලන්න. මන්නම් කරේ 110 දාන්න නැතුව කෙලින්ම 111ම දැම්මනම් ඉවරයි බබා. මොකටද බොරුවට දෙපාරක් ඕකට මහන්සි වුණේ එකපාරින් අඩේ ඉවර කරන්න තිබ්බනේ. තව එක try එකක් දීලා ඊළඟ එකක් දැම්මනම් නේද?